I like it. Bueno, vamos para la... Llama Nasis, es la, masquita la mezquita más grande de la India. Ok, excuse me. Everything, everything we did. We just last this, the last one is this. Llama Nasis. Bueno, vamos con un señor en el tuk-tuk, el señor es Sikh, de la religión Sikh. Lo reconoce uno por el turbante que tiene en la cabeza. Ah, vea cómo uno va aprendiendo. Miren el bazar. Bueno, último día, nos vamos mañana a Colombia. Pues unos días vuelos largos, va a 30 horas para llegar a casa. queríamos no no dejar de ir a esa mezquita porque está bien, bien De hecho, lo, la construyó el mismo señor que hizo Talmahan, es eh, una mezquita que tiene 25 mil personas que pueden eh, quedar ahí. You go to Jama Masjid, you go to see the Sikh temple. No, no. Sikh temple. I went, I went. I went. Yes. Sikh temple. Yes, I went. I went. The first day. First day. I nice place, nice Very people. Very nice. El Señor nos está invitando al templo Sikh. Da comida gratis. Nosotros ya estuvimos los primeros días en el templo Sikh. Vamos a ir a más, llama más. Vamos a sacar acá la cabeza para mostrarles un poquito. Eso es parango. Este es parango. Marquen ya, ah, marquen. Ya, ok, ok. Bueno, vamos caminando. Oh, ya estuvimos aquí, eh, vamos a la mezquita que nos la última vez que llaman Masel ¿eh? Eh, la parte totalmente musulmán de la India. Eh, es una... pues muy famosa, ¿no? Es que aquí no entran tuk entonces nos tocó coger otro... Un risha. Un risha, sí. Y pues la verdad sí está bastante lejos de donde nos dejó el tuk ellos todos le dicen que es aquí nomás y es después como un kilómetro o dos. Bueno, por fin llegamos. Bueno, aquí como dato curioso, esta es la mezquita más grande aquí en la India y es muy importante porque caben 25 mil personas. Entonces, esta visita no puede faltar acá en la India. Está un poquito, mire, en reconstrucción, Allá se ven los palos. Vamos a dar una vuelta. Está, esto, está, esto está hirviendo, no se imaginan. No sé cómo vamos a pasar. No, yo no quiero pasar. Bueno. pasar. Fue durísimo porque está casi 45 grados, el piso está... No. doliendo los pies. Para que vean amigos lo que hacemos para ustedes. Esta mezquita hace, no sé, 2010 tuvo un ataque, de hecho. creo que unos turistas, tawaneses, fueron eh, matados en ese momento, ¿no? Hace ocho años, o sea que no es un problema ya grave en la India. La verdad los musulmanes eh, de la India son gente muy amable. Hay que entender que siempre el mundo pues hacen las cosas sin saber. Es bien grande. Da toda la vuelta. persona a mí. De verdad me quemé los pies, no se imaginan. El piso está hirviendo y hay que cruzar todo eso por ese tapete y eso está hirviendo. Vea todo lo que uno hace por usted. después de la quemada de pies tan terrible que nos pegábamos. ¿Sí, España? No, Colombia. Sí, me está preguntando que si España. Bueno, ya terminamos la visita aquí a la mezquita. Después les muestro cómo me queda. Gracias de Nepal, un viaje maravilloso, muy contentos, gracias por vernos, eh, ver lo que hacemos, eh, vienen cosas buenas, eh, maravillosas. Sí, eh, India fue una experiencia maravillosa, si vienen a la India hay que tener paciencia porque no es un lugar muy fácil, pero sí también te da mucho conocimiento de su cultura, eh, tiene muchas cosas también para dar, entonces visiten India, es espectacular, a mí me gustó. Maravilloso, me encantó. Me encantó, volvería, eh, entonces no se les olvide suscribirse y ver nuestros videos. Así